ሰላም ጤና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በገብስና በጥቁር ስንዴ በጣም ቆንጆና ጤናማ ስፖንጅ የሆነ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችን ቆዩ። ዳቦን ለመስራት የተጠቀምኩት አራት ከግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ ሁለት ኩባያ የገብስ ዱቄትና ሁለት ከግማሽ ኩባያ ጥቁር የስንዴ ዱቄት ወይም ሆልዊት አንድ ላይ ነፍቼን ያዘጋጀኋቸው 400 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይትና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 400 ሚሊ ሊትሩን ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። ውሃው ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ስኳሩና ጨው እስኪሟሙልኝ ድረስ እያዋሃድ አሟሟቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። እሸፍንና ትንሽ ዱቄቱንና ጥቁር አዝሙዱን እስካቀላቀለው ድረስ ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ። ጥቁር አዝሙዱን ዱቄቱ ላይ አደርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረስልን እርሾ ውስጥ ከማድረጋችን በፊት ከእርሾ ጋር ከመቀላቀላችን በፊት እንደዚህ ዱቄቱ ላይ ነስንሰን በደንብ እያገላበጥን እናቀላቅላቸዋለን። እርሾ ብዙም ኩፍ አላለም፣ ትንሽ ይቀረዋል። ችግር የለው። ዱቄቱን አስገባና ሽታ አድርጌ ያብኩቾ መለሳለሁ ሊጡን እሽት አድርጌ ያብኩቾ ተመልሻለሁ። በማሽን ያቦካውት በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማብካት እንችላለን። ሊጡ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም ከዛ በላይ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። አንድ ሰዓት ከሩብ አካባቢ ሆነዋል። ወደ መጋገርበት እቃ ላይ አደርገዋለሁ። የምጋግርበትን እቃ አዘጋጃለሁ። የምጋግርበት እቃ የኬክ መጋገሪያ ስለሆነ ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ እንዳይገባብኝ ዙሪያውን በፎይል ሸፍነዋለሁ። የየዳቦውን ሊጥ የማበስልበት እቃ ላይ ከማድረጌ በፊት ዳቦ ከማበስልበት እቃ ጋር እንዳያያዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። የዳቦ ሊጥ የምጋግርበት እቃ ላይ አደርግና ሸፍኜ ለ15 ለ20 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። ትንሽ ጎፍ ብሏል። ድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ አድርጌ ሊፈላ ደርሷል። እያዘጋጀሁትን የህብስቱን ሊጥ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስየው መለሳለሁ። ህብስቱ ወይም የውሃ ዳቦ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ውስጡ መብሰሉን በስቴክኒ ወግቼ check አድርጌዋለሁ። ምንም ሊጥ ይዞ አልወጣ በስሏል ማለት ነው። ስቴክኒው ሊጥ ይዞ ከወጣ ግን ትንሽ መብሰል ይቀረዋል ማለት ነው። ተጨማሪ 10 15 ደቂቃ ሰተን እናበስለዋለን። ፎይሉን አንስቼ መጋገሪያውን ከጎን ያለውን ዙሪያውን ያለውን ማለት ነው እሱን አንስቼ ዳቦውን በደንብ አቀዝቅዤው እመለሳለሁ። በብስቱ በጣም ቆንጆና ስፖንጅ ሆኖ ነው የበሰለው። ለዳቦ አፍቃሪዎች እንደዚህ ሰርታችሁ ተመገቡት። ጤናማ ነው፣ ለጤናችንም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ለሻይ ለቡና በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ጥቁር አዝሙድ ስላለው ልዩ ነው ያደረገው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ጤናማ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ኮድዳችሁት ላይክ፣ እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና